theater 训练强度不够的话，那你就可以把影片重复播两次，做两个循环，三十分钟。那今天的影片就先到这边，有任何问题欢迎在影片下方留言。我们下次见，拜拜。